Las colinas están vivas con el sonido del futuro energético de México. Los científicos dicen que el futuro energético de este mundo ya no es el petróleo y por supuesto no es la luz solar, es el gas natural y México está en el cuarto lugar en el mundo de reservas de gas. El problema es que ustedes no saben sacarla de la tierra. Nosotros en los Estados Unidos utilizamos la fractura hidráulica o fracking para sacar el gas de la tierra. ¿Ustedes saben qué es eso? Mexicanas y mexicanos, bienvenidos a You, una institución gratuita y libre en donde usted puede enterarse de cómo vamos a sacar su gas de la tierra, llevarla a nuestro país y dejar mucho a cambio. De nada, yo me llamo Joseph Tejodo, pero en español me llamo Joe Tejodo. ¿Usted por casualidad sabe qué es la fractura hidráulica? No. ¿O el fracking? No. ¿Usted sabe qué es esto? Un coco. Un coco es duro arriba, pero abajo hay mucho qué? Agua. Es lo mismo con esta tierra, México. Tenemos la parte de arriba, pero abajo tenemos mucho gas. Y este gas está atrapado en una capa de rocas que se llama lutita tenemos que perforar un hoyo muy profundo, como uno o dos kilómetros debajo de la tierra. Perfóranos. Drill, baby, drill. Una vez que nosotros perforamos este hoyo, nosotros queremos romper esas rocas para liberar el gas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un cóctel de químicos de fracking que le vamos a meter bajo mucha presión, más de 500 químicos in su trabajo mágico, destruyendo la roca y liberando mucho gas. Mi asistente aquí le va a mostrar cómo nosotros en los Estados Unidos vamos a estar disfrutando de su gas. Pero no se preocupen, porque también nosotros les dejamos no solamente el gas, sino todos los químicos que metemos para romper la piedra. Provecho, jóvenes. quédese con su coco envenenado. Yo no lo permito, yo no quiero, yo no lo permito porque yo amo a México. Yo también amo a México. Yo creo que amo este país más que usted. Sí. Tanto es mi amor por México que yo venir a fraquear con todos. Claro, a fregar a todos. A fraquear. Joder. Sí. No, no, no joder, fraquear. Es lo mismo. No, no, no, no. Joder empieza con H y fraquear con no, F. No, es joder. Entonces nos deslindamos de cualquier accidente que podría pasar. Tengo que reprobar a los primeros alumnos de U, pero no importa, porque en la Cámara de Diputados yo tengo muchos amigos que van a cambiar la Constitución para que nosotros podamos hacer negocios en México. Y ellos ya saben bien qué es el fracking y qué es el gas de lutitas. La pizarra, es una pizarra. El, deterioro al medio ambiente es horizontal. No es como, cuando usted perfora un pozo en donde solamente lastima una parte. Esto no porque entran las máquinas y destruyen una gran parte del ecosistema, mm, sobre todo en los mantos freáticos. Si se da la reforma eh, energética, entonces vendrán los particulares a hacer las perforaciones. El costo de la, de la modernidad se paga. No hay una sola modernización que no se haya pagado un costo, ya sea del medio ambiente, ya sea en derechos humanos. Todos, absolutamente todos pagamos un costo, pero no hay otra. Con mis tratos ya hechos con el gobierno mexicano, ahora nos toca reeducar a los más chiquitos en Fracu Kinder. Muy buenos días, niñas y niños. ¿Quién de ustedes sabe qué es la fractura hidráulica, también conocido como el fracking? ¿Saben? ¡No! No saben qué es el fracking, qué crimen. Había una vez un país que se llamaba México y debajo de la tierra hay mucho gas y petróleo, muy rico y muy dulce. A mí me gustan las cosas ricas y dulces. ustedes? Sí, también. Pero había un hombre muy malo. Se llamaba Lázaro Cárdenas. Él no quería que nosotros ayudáramos a ustedes a sacar ese gas de la tierra. Entonces, lo que yo necesito es que todos ustedes me ayuden a deshacernos de este mal hombre para que nosotros podamos sacar ese gas utilizando nuestro amigo la fractura hidráulica. ¿Quién me quiere ayudar? No lo escucho. ¿Quién me quiere ayudar? Bueno, entonces fórmense porque nosotros nos vamos a rompernos un Lázaro Cárdenas. They'll get used to it. Their parents did. Solamente falta una persona más a quien enseñar los beneficios del fracking. Pero como ya es muerto, solamente regresa a la tierra una vez al año. El General Emiliano Zapata dijo que la tierra es de quien la trabaja y yo estoy de acuerdo. Es por eso que a mí me da mucho gusto trabajar su tierra, nuestra tierra, por su propio bien.